के संत तूने कर दिया कमाल दे हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई दागी न कही तो बंदूक चलाई दुश्मन